で膣を傷つけてしまうんじゃないかなと思うのとめちゃくちゃ血だらけになります <laughs> もうなんか初めはお風呂で撮ったんですけど皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はですねこちら月経カップについてお話ししていこうと思います 以前ですね生理事情ということで、えー、下半身麻痺の人とかであったり、まあ、女性に対してのその生理用品のお話をした時に私はいつもタンポン派でしたでやっぱ月経カップって装着が難しい感覚が下半身の感覚がないのでちょっと難しいかなと思って避けてたんですけど同じ車椅子ユーザーの下半身麻痺の方から 月経カップいいよ使ってみてくださいって言われたので <clears throat> ちょっと試しに買ってみましたいろいろ月経カップって種類がある中で、まあ、私は日本製の今回ソフィーさんがソフィーですね、ま女性の方だとおなじみだと思うんですけどソフィーさんから出している月経カップをしました一応これは、えー、8時間装着のものになります いろんな海外メーカーさんとかある中でやっぱり私は日本のものの方がなんかそのサイズ感も分かんないですけどこう女性の日本サイズに合ってんじゃないかななんて私の勝手な思いでやってたしこういうミニ袋がついてきてこれに保管をしておくっていうのもあったので、えー、すごく私はソフィーのがいいのかなと思って、えー、ソフィーさんのを買いました、まあ、装着のここのカップとか何時間分っていうのは別に あまり気にしてなかったんですけど取る時、えー、膣に入れてから取る時にここのね一番先っぽのこのここがいろんな形があるんですよただの突起っぽいやつであったり本当にちょっとしか出てないやつだったりそれでこの取る時が結構大変だっていうことが口コミでいろいろ書いてあったので今回はこのリング式になってる方をねなんかこう指がこう引っかかりやすいやつをチョイスしました使ってみた結果 めちゃくちゃ良かったですもう私は完全に月経カップ派になりましたねもう担保に戻ることもないと思いますで、まあ、何が良かったかっていうのがまず一つあるんですけど、まあ、私はめちゃくちゃ量が多いっていうわけではない方だと思うんですけどでもやっぱり1日目2日目は結構量が多いんですけど8時間装着してても基本的に漏れがありませんでしたで 8時間で絶対取ってくださいねっていうふうには書いてあるんですがそうはいかない時もいっぱいあるじゃないですか、まあ、それでも漏れることはありませんでしたであと生理の時特有の匂いってあるじゃないですか、まあ、タンポンもこう染み出してきたらそうだし特にナプキンなんか一番その生理特有の匂い 特に夏で蒸れるなんてもう最悪なんですよね車椅子の場合はずっと座ってるのでやっぱり蒸れなんて本当にめちゃくちゃある中でその独特な匂いって私は嫌だなと思ったんですでも、まあ、月経カップってそもそもその血液血液血が <laughs> 経血が外に出てないのでその生理独特の匂いっていうのをしないのがあまた良かったです 感覚がない中でこういう風に折りたたんで、えー、なんとなくの距離感でこう入れてるんですけどそれでも別に外れることもなかったので感覚がある人はもっとつけやすいんじゃないかなと思いますただやっぱり取り外す時っていうのが大変です、まあ、何が大変かっていうと、まあ、さっきも言ったように膣の中でキュッとこうね密閉状態を作ってるので結構引き出す時に ちょっと力が必要なのとあとこうちょっと潰しながら引っ張ったりとかっていうのがあるのでこう爪が長い方はやっぱり膣を傷つけてしまうんじゃないかなと思うのとめちゃくちゃ血だらけになります <laughs> もうなんか初めはお風呂で撮ったんですけどあの私はこうシャワーチェア椅子に座っててスポンって抜いた瞬間 シャワーチェアの下がもうブワーってもう血だらけになって本当になんかもう殺人事件があったんかっていうくらいの血だらけになるので、まあ、取る時もそうですしあの入れる時も指が絶対血がつきますなので、まあ、トイレで、えー、装着したり洗ったりするっていう時はその自分の手が届く範囲によくトイレ内の中に手洗い場所があったりするあのお家もあるじゃないですか、まそういうところの方が ちょっと血だらけになっちゃうので大変かなと思いますまたはゴム手袋ゴム手袋をすればゴム手袋して抜く時にこう一緒にこう包みながら抜いてあげれば別に汚れるっていうことはないので、まあ、ゴム手袋を装着してやるっていうのがおすすめですね煮沸消毒しなきゃいけませんよっていうのがあったんですけどそれも なんかめんどくさいなって思ったら電子レンジでもいいっていうことだったのでまず普通に石鹸とかボディーソープとかその場に応じてまず洗ってでその後にアルコールで私は一応拭くんですねアルコールで拭いてお湯をこうマグカップにこういっぱい張って電子レンジで600ワットで、まあ、56分くらい煮沸をするっていうのを毎日行ってます、まあ、なので、えー、装着しないタイミングもやっぱり出てきます まあ、寝る時は絶対必要だからつけて朝あ1回外して洗ってまたつけ直すとかでもいいと思いますし、まあ、夜は夜で夜用ナプキンにして朝装着して日中出かけてる時はこの月経カップにするとかっていうやり方がいいんじゃないかなと思いました。 だからそれ以外、えーとまあ、タンポンだとやっぱりそのタンポンを挿入する時のそのプラスチックが膣を傷つけてしまうよっていうので、えーね、タンポンあんまり推奨してない先生もいらっしゃる中でこのこれはシリコンなのでこれ自体で傷つけるってことはないと思いますたださっきも言ったように爪が長い方はやっぱりゴム手袋をしてやった方がいいんじゃないかなと思います。 ただその装着してる違和感っていうのは私自身下半身麻痺なのでわからないんですけど座りながらでもいろいろこうもぞもぞもぞもぞ動いたりするし車椅子からどこかにこう乗り移ったりするっていう時とかもほとんどこうずれることがないのでおすすめですいい値段はしますけどでもずっとタンポン使ってたりずっとナプキン使ってるよりは経済的にはすごくこっちの方が お得なんじゃないかなと思いましたタンポン使ってる人分かると思うんですけど糸がピローンって出るじゃないですか股からピローンってで前 <laughs> 例えば海水浴場とか、まあ、プールとか生理になってしまったけどタンポン入れれば別に行けるよっていうので行ってた方もいらっしゃると思うんですがピローンがさ変な感じで水着から出てしまう時ってあるんだよね だから担保をつけてる人いるんだなとかっていうのを私は見かけた時があるのでやっぱその分このピローンもないしつけてるのもこうバレないっていうのがこの月経カップの良さかなと思いました。はいということで今回は月経カップ使ってみたよなんかついた <laughs> 月経月経カップ使ってみたよとっても良かったよっていうお話でございました。はい この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました